अब भयङ्कर लामो पर नभने ठिकै ठिकैको सुने सुने सजिलो पाराले म यहाँबाट भनिदिन्छु अन्त यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा एक दुईवटा कुरा के छ भनेदेखि अब यो हामीले राम्रो ताम्बा एउटा लिइसक्यो भए पनि त्यो पनि एउटा आफैको गुरु नै हो लामा भन्छ अब अब नेपालीबाट गुरु त्यसो छ था लामे गेर फ्लोमाले तक्सिएका निर बम्बे लामाले तक्सिएका नि भनेपछि पहिला हाम्रो पेजभित्र पनि छ कि लामाले पनि यो लोमाले चाहिँ यो एउटा छु यसरी सिकाएर त्यसले अब वाङ लौङ ठिक सबै थिए भने यसलाई गर्छ कि काट्दैन कि यसलाई पक्का याम्स ल्याएपछि गर्छ कि काट्दैन कि भन्दा चाहिँ पहिला राम्रोसित हेर्नु भन्ने लेखेको छ है अब लोमाले पनि ममा पनि अब जुन चेलाहरू चेलाले पनि मैले यस्तो एउटा गोरुमा चाहिँ वाङ लुङ थाप्यो भने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यो गोरु चाहिँ कस्तो खालको रहेछ के रहेछ भनेर राम्रोसित पहिला बुझेर चाहिँ अन्त वाङ लुङ थाप्नु पऱ्यो अब बुझिसकेसम्म बादमा चाहिँ वाङ लुङ ठिका थाक खारिन सबै थापिसकेको बादमा चाहिँ फेरि के भएन भनेर चाहिँ अन्त फेरि गोरुले चाहिँ एकदम ढाँड देखाएर गयो भने चाहिँ आधा लामा र लमे दुईजना यहाँमा जाने ए कुरा त्यसरी आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छेउ विदर्मे छ लामाले पहिला फमामा हेर्नु फमा भने चाहिँ यो के अरे बिरादी अब यिनीहरूले हेर्नु यिनीहरूले के गर्छै गर्दैन अब त्यो बिदारी मान्छेले पनि मैले एउटा यस्तो गोरु फलाना थापेँ भने चाहिँ मलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन यो गोरु चाहिँ कुन खालको रहेछ के रहेछ राम्रोसित भुजेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अन्त वाङ लुङ ठिक गर्छ त्यसरी थाप्नुपर्छ है अब थापिसकेको पातमा चाहिँ अब एक दुई वर्षको पातमा ए यो त भएन अर्को पो राम्रो रहेछ भने खालको जुन हामीले लुगा नयाँ किन्यौँ अलिक फाट्यो भने फेरि आयो यो त अब डिजाइन पनि राम्रो छैन अर्को डिजाइन लाउनु पऱ्यो भनेर त्यो लुगा फेरेको जस्तो गरेर चाहिँ घनु हुँदैन त्यसलाई चाहिँ थम्सिक भनेर त्यसरी सुसिया गर्नुपर्छ अब आज हामीले सेम सेम्बर मन बिताउने एकदम छिनामिना गरेर चाहिँ जेसुकै होस् म यही गोरु थाप्छु भनिसकेको बादमा चाहिँ त्यही गोरुले भोलि एकदम एकदम नराम्रो काम एकदम अब त्यहाँ ए भैँसी मारे राँको मारिराखेको छ भने अब त्यसले थे थेपा चाहिँ लोक्सै खानु हुँदैन जे होस् मैले गोरु थापिसकेको उहाँको आफै गर्नु होला भनेर चाहिँ क्षमता चिसे गरेर चाहिँ त्यो गुरुको नै उसो सिसे गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो धर्मभित्र नै छ है मैले यो भनिराखेको होइन है हो त्यही नै अहिलेको यो टाइममा चाहिँ गोरु थाप्नु पनि अलि राम्रोसित भुजेन भने कतिहरू त फाटा पनि हुन्छ है छिनी त छुभ्यो छुज्यो ल नदेसिङ छुइलो भन्टे भयो भने चाहिँ चाहिँ एकदम डरलाग्दो एकदम यो त के कि भनेर खालको भित्र चाहिँ अर्कै खालको भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गोरु थाप्नुभयो भने चाहिँ सजिलो होइन राम्रो भुजेर थाप्नुपर्छ हो चाहिँ देखाएर जानु हुँदैन हो त्यो चाहिँ हाम्रो lāme kōye tamsi, sūngi tamsi, tūngi tamsi, tamsi, tamsi kūni se, sāyam bōmte sō abu tamsi kūni se, tēsi re sūngi shē kārē bōni se, āndā āfēlēm nē rāmbrō, lāma lēm nē rāmbrō, āma kī ñam, tamsi ñam, tamnyāng bōni se, bōi sō kārē pātma se, āndā tīrīng chū, shū, trīgā shū, sōpe kārē bōli, tē lāma lā kātāṁ shē o त्यसले छेउ त छेउजी माटो नै थाङ्गेछौ डोरी ले चाहिँ त्यसरी धर्म चाहिँ एकदम आफूले राम्रोसित गरेन भने यो धर्मले पनि तपाईँलाई चाहिँ एकदम नरातमा तानेर लान्छ भने त्यस्तो कुरा छ तिनलाई चाहिँ मनमा राख्नुहोस् है हुनु त अब हामी त तपाईँ हामी हामी चिना पर्चीबाट त झन्डै अब यहाँ भइहाल्यो पन्ध्र बिस वर्ष भइसक्यो है दस पन्ध्र वर्ष त आरामले भइसक्यो हामीले अब तपाईँलाई मैले चिनिसकेँ होला मैले तपाईँले चिनिसकेको हो म कुन खालको मान्छे हो के हो तपाईँलाई सबैलाई थाहा नि छ है हो त्यो आफैले बुझेर चाहिँ अन्त हामीले यो अब वाङ लुङ पनि चाहिँ त्यसरी दिनुपर्छ अन्त यो अहिले चिरोको वाङ लुङहरू चाहिँ पनि मैले धेरै धेरै रुम्बैचे ठुलो ठुलो रुम्बैचीबाट मलाई लिएको छ च्याप्ने टुकु रुम्बैचे भने च्याप्चे च्याप्चे च्योपा भने च्याप्चे गुम्बा जुनै गुम्बा भने चाहिँ अहिले हाम्रो टिबेटमा छ काम्सा काकिएको हो तर तिनीहरू चाहिँ एकदम पहिला च्याप्चे च्योपा भने चाहिँ भयङ्कर डर लाग्दो च्योको घिउपा डर लाग्दोहरू हो तिनीहरू चाहिँ पहिला च्याप्चे टना टुकु भनेर यता नेपालमा आउनुभएको हो आउनुभएर चाहिँ झ्यालन बसेर माथि हेलाम्बुमा चाहिँ अ नेटिंग द फागामा ज्यान द डुबेनमा राखदिनु बागु भगवानले मोर मशि द के फाटक जाने 파스 टेओ भनेर 마시 उहाँले 바고 झन्डे पास पास भर्छ 요 नमासि बस्नु बागु 잔데 사티 त्यो टेमा चाहिँ ते त्यो म त्यो अब मैले त्यसकैबाट मैले वाङ लुङ ठिक सबै मैले त्यसैबाट सुझाव गरेको हो पहिला लुङहरू पनि मैले म आफैको चाइनामा तोटुप जानुभएपछि अहिले सिक्किममा हुनुहुन्छ अब अहिले उहाँ त नब्बे नाइन्टी थ्री कति पुग्यो होला उहाँको बारेमा मैले सुझाव गरेको हो हो थिएन हजुर लामा थुप्रो कुरो मैले पनि वाङ देशको लुङ ठिकाहरू मैले सुझाव गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूले थिन्दाखेरि पनि कोही गल्ती छैन जस्तो लाग्छ है त्यसले गर्दा वाङहरू त अब पहिला हामीले तपाईँले दिइसकेको हो चेउको वाङ बिरुवा गाड्यो अन्त के अरे लुङ पनि हामीले पहिला माथि बौद्ध झारामा पनि दिएको यहाँ पनि दिएको दुई तल जस्तो हामीले लुङ दिइसकेको हो अब ठिका चाहिँ हामीले घाट्नु पऱ्यो पऱ्यो पऱ्यो भन्दा भन्दा खै टाइम पनि नपाउने त्यस्तो त्यस्तो भएर चाहिँ अन्त अहिले चाहिँ अब सुरु अब किनभने यहाँ हाम्रो दिएर कतिजनाले पनि अब त्यो भने राम्रो आयो ढमारो बजाउने राम्रो आयो दाङ पनि अहिले राम्रो आयो त्यसकोमा पनि अब अहिले आएपछि हामी दस पन्ध्रजना हामी यहाँ झन्डै बिस पच्चिसजना होला चाहिँ हामी छम पनि भइसक्यो दुई महिना थोक्चीमा गयो है चुएको थोक्चीमा चाहिँ चुएको अब नियम्पा मान्तर त्यही हो दुई महिना अब बस्यो पहिला हामी फार्मीमा पनि दुई महिना बस्यो आज यहाँ पनि दुई महिना यहीँ बसेको चार महिना जस्तो अब सबै बसिसकेको अब छुङ्न अब त्यसको माथि नै त्यो सक्यो भने चाहिँ एक सौ आठ दिन बस्नुपर्ने हो त्यसो अब भोलिपछि टाइम पायो भने बसौँला है हो त्यसै गर्दाखेरि अब मैले एउटा स्टुडेन्ट त्यसो भनेको हो त्यसो सबैजना मनमा राख्नुहोस् है हो त्यही नि अब यो के हो भने चाहिँ यो अहिले यो जन्ममा अहिले यो यो यो टाइममा जनम होइन यो टाइममा चाहिँ जुन लडाइँ झगडा नराम्रो बिमारी मारामार काटाकाट 어 오늘 때 맞대 안다 최 탐제 나니 진랍셔야 돼 죄이 번에서 아무로 마음 붙다고 닮아 마서베 여다 제 진랍 쳔보 여다 진라 추어도 후대나기 또로 이때 맞제 죄때 바인가 자 쳔보 어 되게지 아 바실이 참 대비게 준 파닥라게고 아트마르는 제니오라 바도 보니 아 아헬레미니 체디라야 이 자나마데 아 다사가라 바체 धसा गरेर काट्ने अन्त त्यो चाहिँ एकदम चा हो भने चाहिँ कान्दोजु थोरोमा सुङ्से गरेर राखेको छ ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो झन् यो यो यो टाइममा चाहिँ त्यो धेरै फाँसी गरिरहेको छ दबाईले ठिकिरहेको छ अब उता भुटानमा त हाम्रो खराब तोजीहरू बसे उहाँ थुक्से ठिलै नभएको से अब झुन्जरमा चाहिँ झुपा भन्नु न है उहाँको एकदम झुपा ठुलो हो उहाँको अन्त ठुमा अब चाहिँ अन्त पाँच हजार छ हजारसम्म विद्यार्थी छ भनेर एकदल अब बुद्ध गायामा गएर सबैले देखिरहेको छ त्यहाँ त्यही जस्तो कि टिबेटमा पनि अहिले चियोको पुरा उयो हुँदैछ सिक्किममा पनि त्यस्तै छ अन्त अरू छोडेर हाम्रो हप्सी देशमा पनि अहिले हप्सीहरूले पनि अस्ति आशिष गर्दैछ भनेर देखाएको थियो तिनीहरू गर्दाखेरि हामी तामाङ शेर्पा टिबेटिन बनिएर त उहिलेदेखि नै हामी बुद्धिस्ट बाउ आमादेखि नै उहिलेदेखि नै हामी बुद्धिस्ट हो हालमा हामी बुद्धिस्टमा पसिराखेको होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ चुहेको न्याम्सले चाहिँ एकदम राम्रो एकमा चाहिँ यो लुङ्बा हिल एकदम राम्रो किनभने भवन पुत्ता ठुसे गरेको जमा जम जम्मेको यो जग्गा है अ, थिएन अझै यी- यहाँ एकदम अब अ, अवतार रुम्बुचेहरू ठुलो ठुलो यता आ- आ- आइराखेको छ कतिजना अब साच्या खुङमा भयो पेनो रुम्बुची भयो कतिजना लामाहरू यता आउनु भएको छ सबैले झ्यासे गरेको साझा एकदम छु दाबीको लुङ्बा छुको टाथुबीको साझा आ, त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अन्त चुयोको अलिकति न्याम्स नेसै गऱ्यो भने चाहिँ अ, अन्त आफैले पनि अ, दशा गरेर अ, काट्न सक्ने पछि आफै मर्ने टाइममा भने अलि राम्रो बाटो पाउने अलि हामीले राम्रो जुनी पाउने अब जे खुम्बो थप भने चाहिँ त गाह्रो होला हिँड आयौँ जे खुम्बो थप्सेको लागि हामीले चाहिँ एउटा मेलाम च्याप्से गर्नु पऱ्यो माझी लाप्ने गुरु गुन्जो सुम्बरले च्याप्सुसे गर्नु पऱ्यो 이내야 산제지 공부 톱세야 돼. 내 라버지게 토고 말해. 소질로게 제 보는 부다 프레다 온다이나. 어이 라버니 아밀레 요 자나마 알리게 돼 다마 가래. 알리 쥐요 가래. 알리 끼요다 람로 요다 가리 라해 보면서 पछि हामी जान्न चाहिँ अहिलेको यो जुनीभन्दा अलि राम्रो एउटा मान्छेको जुनी पाउनु ग्यारेन्टी हो यो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी हो है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ हामी अब एक महिना दुई महिना एक वर्ष दुई वर्ष गर्दै गर्दै आफ्नो आयु सिधिँदै जान्छ अब उता जानु लागि नजिक नजिक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी जानु टाइममा चाहिँ कोही खाली या चाहिँ नजाउँ अलिक भोगेर जाउँ भन्ने खालको चाहिँ मैले सन्देह अब तपाईँहरूलाई भन्दैछ होइन अब जुन हामीले आत्मा र जिसुङ चाहिँ जुन अहिले अलग भइसकेको बादमा त अब जनसम्पत्ति त काम लाग्दै लाग्दैन त्यो त अब सबैले थाहा हुँदै हो होइन आफ्नो यो एकदम यो शरीर एकदम मायाले राखेको शरीर पनि छोडेर जानु पऱ्यो त्यो त कुरा नगर्नु होइन अन्त त्यही टाइममा चाहिँ यो अहिले हामीले सास हुन्छ चाहिँ अलिकति ता मानि ठिङ्गोर ऊ उहाँ माथि हाम्रो पौधा अब छेतेन कोरा यी सुन क्याप्थुन अरे है त्यति जति एउटा गरिराखेको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ जम्मा भइरहेको हुन्छ जम्मा भयो हाम्रो फिक्स यो डिपोजिट राखेको ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट राख्दा कहिले हराउँदैन नि त त्यसको ब्याजसँग यता पाउँछ हो त्यो जस्तो हामीले पनि यो झुन्डो जुन अहिले हाम्रो शरीर चाहिँ राम्रो हुने टाइममा चाहिँ झुन्डो हुने टाइममा चाहिँ अलिक कुछ धर्म गरिराख्यो भने चाहिँ यो कहिले हराउँदैन त्यतिकै बसिरहन्छ जुन दिन जाँदाखेरि ठक्कै त्यही अब भोगेर जाने चाहिँ हामीले अधिकार त्यो हुन्छ नभन्दा हामीले कुनै मरिसकेको पदमा चाहिँ धन सुन चाँदी हिरा त लाने अधिकार नै छैन भोग्नु छैन के छैन त्यो मैले भन्नुपर्ने होइन सबैलाई थाहा हुने कुरा हो है हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आशिष दिएर कतिजना हाम्रो यहाँ सेन्टरको अब आमाहरू बाउहरू यिनीहरू कतिजना यो विन्डो सिधिसक्यो है एक वर्ष दुई वर्षमा सिधियो त्यो पनि एउटा ठुलो काम हो नि त राम्रो सोच्यो भने होइन एउटा विन्डो सिधिसक्यो भयो भने आफैले एउटा पछि सास जानु टाइममा पनि मैले एउटा विन्डो त खरे सिध्यो मैले कुछ अलिकति के काम गरेँ भने खालको आफैले ढुक्यो हुन्छ नि त है हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 아무 어준 준도 온다 해야 다르마 자티 속도 아벨레 샤르도 쇼도 추이디 두게 간다 아벨레 템 온다 간누 가모 모리스도 그 바트마세 또 라스 마디 라가다 데네 동 갸링 다하 레레 제디야데 다지 요다 템데 어 지금 낭바상게 비 루소레 마도 다데 칼레 카보 인도 탱기도 오예 가로라 데테 마세 아베 준도 온다 해야 कसै गाडी राखेको छ भने चाहिँ माथि हो मरिसकेको बादमा थाहा थियो चिज ठिक भयङ्कर गाडी राखेको थियो अलिक छिन्लाप अलिक त पाउँछ होला तर डर लाग्दा पाउँछ जस्तो लाग्दैन है हो त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ सबै जमाना मनमा राखिदिनुहोस् है हो त्यति थाहा थियो नि थाहा च्यो भने चाहिँ मैले तपाईँ पहिलादेखि भनिरहेको छ च्यो भने चाहिँ हाम्रो भोटको भाषाले काट्नेले चाहिँ सिङ च्यो ठक्पा च्यो भने चाहिँ काट भनेको अब यो यो काट्नु चाहिँ के काट्नुपर्छ भनेपछि देउस्या सेना तुमु खुँडो हँगाइल पाँच पैसन मानुसको जीवनमा चाहिँ यो पाँच पैसन नभएको कुनै हुँदैन जब मानिसको जीवन भने चाहे माथि सृष्टिमा बसिरहेको अवतार रूपमा चाहिँ भयो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो पाँच पैसन हुन्छ तर उनीहरूले चाहिँ पाँच पैसन चाहिँ उपन्यास नातिएर चाहिँ उनीहरू थिचिरहेको गाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू एकदम अन्त पावन बुद्ध र बराबर भएको त्यसरी हो हाम्रो पनि त्यही हो हाम्रो पनि एउटा आत्मा र या सङ्घीय थुक रङ सेम त्यो मौचिक भन्ने एउटै एउटै हो कि यो हाम्रो आत्मा चाहिँ नराम्रो माथि अवतार टुगोहरूको चाहिँ अव के अरे आत्मा राम्रो भनेको होइन कि त्यो उहाँको अवतार अवतारको त्यो आत्मा र हाम्रो आत्मा रिपिङ हो चाहिँ एउटै हो उनीहरूको चाहिँ काबुमा राखेर चाहिँ उन- उ- एकदम देशा सेना तुमु खोरो ngaja चाहिँ उ त चाहनु पा नेभा सुने एकदम झ्या झ्याउँथ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू साङ्गे कोम्बो बुद्ध प्र्याट त्यसरी आउँछ हामी चाहिँ त्यो रिस अंशा कुरु माया लोभ भन्ने पाँच ᱡᱩᱱᱫᱮᱨᱟ ᱟᱸᱫᱟ ᱟᱢᱤᱱᱮᱥᱮ ᱞᱟᱥᱢᱟᱛᱮ ᱟᱸᱫᱟ ᱱᱟᱨᱟᱛᱢᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱥᱮ ᱟᱢᱮ ᱟᱯᱮᱞ ᱛᱤᱥᱮ ᱠᱟᱨᱤᱜᱚ ᱦᱚᱛᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱨᱮ ᱪᱮ ᱵᱩᱱᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱧᱟᱢᱚ ᱢᱮ ᱛᱷᱩ ᱢᱟᱛᱮ ᱪᱟᱣᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱮᱞᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱴᱷᱟᱠᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱡᱮ ᱯᱟᱸᱪ ᱯᱚᱭᱡᱚᱱ ᱢᱟᱛᱮ ᱯᱟᱸᱪᱟ ᱵᱩᱫᱷᱟ ᱦᱤᱥᱤ ᱱᱟᱞ ᱡᱩᱥᱤ ᱠᱟᱱ ᱞᱟᱜᱮ ᱡᱮ ᱟᱸᱫᱟ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱛᱮᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱯᱟᱸᱪ ᱯᱚᱭᱡᱚᱱ देचा शेदा तुमु खोंडो गाजा ते या ला मा दु मा दु उठ ना देर से त्यसको भत्ले मा चाहिँ अन्त पञ्चभूत हिजे गाले जुजे गर्दा हैन हो त्यो जुजे गर्दा के चाहिँ अन्त त्यो पाँच पैसा जस्तो तल थिज राखे हुन्छ त्यसमा चाहिँ हिजे पाँच अब पञ्चभूत त्यहाँ भर उपन हुँदा के चाहिँ अन्त सँगै यो कम्पोट गर्छ बुद्ध प्रायत भने त्यसै रहन्छ ओ थेला गादेर चाहिँ ता देशा शेदा तुमु खोंडो ते खास त्यसरी हो के हो भने चाहिँ भोटको भाषाले काट्नेले हो के काट्ने भने चाहिँ अब यहाँ थियौँ अथे पाँच पाँच पैसा चाहिँ उँभो उड्नु नाटेर त्यसले थिच्ने त्यसले चाहिँ पा पञ्चपुत्ता बनाउने अन्त के अरे दाँत जुम्बा त्यो दाँत जुम्बा यो मेरो सम्पत्ति मेरो जीवन मेरो ज्यान मेरो भन्ने खालको चाहिँ tēlē nāgārē rā sēn, tēlē pārā rāngsā tē yā tu nā, o tē tāsī tūmbā rāngsā tē kyebī kī kyu, tū yī rāngsā tē kyebī kī kyu, bāni sē o tēsī rē sēn, āma kyu kū pārlāp sē tēsī o, tē māi nē sāntē nā pāntē o tā tē jāng tē tā, yore, āpa junay gara amra dhokpa chenpo go chu bidhara mabzi jubha sumza rizin tayi jubha, khasa nyi jubha kaba lonto ki jubha mani jubha sum amra sanga dhokpa chenpo mamani tsa pe asa ki chu mamani pe paji e, taji jubha, maji shirabji jubha seji nyamji ᱛᱮ ansale ᱦᱟᱢᱨᱚ ᱪᱮᱵᱟᱢᱱᱮ ᱟᱱᱫᱟ anda ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟ juba ᱥᱚᱞᱛᱮᱢᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱢᱟᱡᱤᱥᱤᱞᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ juba ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ juba ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱞᱟ ओ फाबाञ्जापा आयथेवा डांबासँग के थिएतेसमे लमा ओ थे फाजि थाजि जुबाब ने जुबासुम त्यसले आउँछ जुफाजि थाजि जुबाला सोअन्दे भने आमिल गसन्दि फाजि थाजि जुबाबले जुबा बन्त अब हाम्रो थर जसो बएन नेपाल हुन्छ हैन रेबल जुबास रे गाड निबा 마지 시럽지 주바 다대 파지기 보여. 다 맞이 실업지 뒤반에 어, 최고 염체모 바람이다. 파지 타지 뒤바보 맞이 실업지 뒤바세 다 염체모 번세 바람이다. 어, 최고 염체모 제지 도마 칸도 소가 시티. 어. 대 맞이 봐. 대 맞이 대 맞이 라지 도마. 대세 안다 파지 타지 주 마지 시럽 주바 태어 대나 마지고 숨바 세주 냠지 주베 뭐 주바네 숨바 세게네 njamba mai singe ta se ge juba den njamba mai singe pheri de ya pha thamba sang jang so phaji thamba sang je maji la ji de ma se tunye samdu maji la maji lab ji de ma la du de thora so wa go se tunye samdu ra thaba samdu ra tunye samdu bne du de so oi o de maji ge se tunye samdu o de se ji nyam ji juba se o de 파지 타지 주바 마지 시럽 주바 세지 년 주바 주바 숨 보내세 교육 주바 세세리 하고 어이 아버 파지 타지 주바라 소한데 마지 시럽 주바 mon ma rak na se hmm. kipa sun mba na tesir ako oh, ta nipa nyeje ke kipa te pa 도제 파모 보여 어 마지 라드엔 보여 어 칸도 싱게 도제 보여 어이 어 티네세 요데 nā mānti 알아갈라 아 Ā, 마신데 니지 이시지 칸노마 지마 chī, yī shī jī, 다자 그때 chī mā thay lā thāng bō, rī chī, kā mā shē pā lā, nā sūnta tsung sū'a nī tar nga ba dzogba sāng jebe tsūr tham che jā sāng jī jittāng khon nā dzay bā wā pa nī chū ya tsā khā sā gā rādhā gā rādhā ā pa bā wā būdhā dikhi īśrat bā wā wā būdhā pa ndā ā gā rī nī kā ā wā īśrat bā che nje ji ma tse ma nje pa nse rato yun khun rato kere tato tato khun ka tato tato masu yo tse jimba tangshi ka nse bawan buddha banda agari है हो यहाँ त्यसरी भएर चाहिँ उहाँको अब जिम्बा कुल जिम्बा ताङ्से गरेर किन उहाँ यसो जङ्गलमा यसो घुम्नु आउनु हुँदाखेरि चाहिँ अन्त एउटा बाघले चाहिँ अन्त पाँचवटा बच्चा पाइराखेको बाघको आमा भने भोकले मर्नु आँटेको बच्चाहरूले पनि दुध खानु छैन मर्नु आँटेको टाइममा पुग्दाखेरि उहाँले धेरैवटा एकदम सोचेर ओहो यो अब जसो गर्नु यिनीहरूले त मर्नु आँटे यिनीहरूले त अब खुन र मासु बाइक यिनीहरूले फलफुल त खाँदैन त्यसले गर्दा मेरो जीवन चाहिँ अब यिनीहरूलाई दान दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अन्त उहाँको जिसम जुन शरीर चाहिँ अन्त ओरिजिनल उहाँले दान दिएर चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो पाको बच्चा पनि हुर्क्यो आमा भने बोकले मिटेर चाहिँ अन्त धेरै वर्षको बादमा चाहिँ गौतम बुद्ध जमेर गौतम बुद्धले चाहिँ अन्त लो ढुक्कावा चेसिया गर्छन् अन्त लास्टमा चाहिँ बुद्धिस्टको धर्म वाराणसीमा फर्स्ट पचार काट्दाखेरि चाहिँ पाँचवटा पिचुले पचार गरेको हुन्छ कि पिचु त्यो पाँचवटा भिचु चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जुन बाघको बच्चा पाँच पाँचजना थियो त्यो त फेरि मनुष्यको जीवन लिएर चाहिँ फेरि पिच्छु भएर चाहिँ अन्त वाराणसीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्टको धर्म बजार गर्दाखेरि त्यो पाँचजनाले फर्स्ट स्टार्टिङ उहाँको छु सुरुसिया गरेको चाहिँ हो टाइमले त्यसरी आएको हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ भवन बुद्धले चाहिँ अन्त उहाँको शरीफ चाहिँ ओरिजिनल छिम्बाताङ्सी गरेर उयो गरेको हो अहिले हामीले चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ भित्र मिक्पा मिक्पा चाहिँ खाला ध्यान हामीले ध्यानबाट चाहिँ आफ्नो शरीर चाहिँ अन्त यार कुचो सेज्यु गन गम्बु ह्यान्थेङ गिन्डन रिडु निची घिन्टन है लेन्सा खेरी घिन्डन भनेपछि ड्रेन भन्नुहोस् पाहुना चारवटा छ नि त है हामीले चियो गाह्रो यहाँ त सुट ग्रो यता साङ गाह्रो जुनै भयो भने जे इसिज नभोग या तोमा ताङ्से गाह्रो है जे इसिज चाहिँ हुनैपर्छ सबैको हुन्छ त्यो है हो त्यही त हाम्रो चियो भयो या थाम्पो यार सेज्यु कुज्यो सेज्युको ड्रेन भन्यो कुज्यो सुमाई हिँड्नु खानुमा आफ्नो यो सारीप चाहिँ अन्त आफ्नो यो शरीर चाहिँ एकदम मासु खुन यिनीहरू सबै चाहिँ अन्त यो हानी कर्सुङ गर्छौँ से कर्सुङ गर्छौँ सो होमा थारा कारा फुरम ढाउँची भने अब त्यसरी मलाई चाहिँ हामीले खुनहरू चाहिँ सबै टुपमा झुटे गरेर सिसाहरू मासुहरू सबै चाहिँ अन्त से कर्सुङ गर्छौँ यो घिउ दही mawa tisa barlarse amile yu mikba karlarse amile kuchu sechung gundan mune yar kuchu sumbo lama yiram kando guru dewa dakinele maa amile sarip tisiri amile chue borlarse nikba bora amile dhyan bora amile tsoron borya dhyan borlarse mati yar kuchu sechung gundan abo nye ngombo yon ten gundan tenye riru nyingi अब यिनीहरूले चाहिँ त्यो अहिले पहिला भवन बुद्धले उहाँ दिएको जस्तो यिनीहरूले चाहिँ त्यो तातो तातो खुन तातो तातो मासु बाइक यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो दही र यो के अरे दुध हुनेहरू चाहिँ यिनीहरू मन पर्दैन कि त्यो कतिवटा यो बुट पेट भने एकदम खुन खानेहरूले चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो ध्यानबाट चाहिँ आफ्नो झिसु चाहिँ अन्त हजार लाखहरू सोचेर चाहिँ अन्त झिलु साइरो ठगी च्याप्नु भोलि यहाँ निस्किन्छ अहिले एकछिनमा हो त्यसै गरेर हामीले चाहिँ चढाउने चाहिँ आफ्नो झिसु शरीफ चाहिँ हो त्यसरी हामीले चढाउँछ हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ चाछेम्पो हो भन्ने कारण चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सम्पा च्याछेम्बो झ्याङ्जु सेङ्गी गोलो भने चाहिँ सम्पा च्याचेम्बो सोचे सानो सोचे होइन कि यो ठुलो सोचेमा चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ यो आकाश र जमिनको बिचमा चाहिँ जाति र सास भएको भएको सबैको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले <coughs> त्यो झिम्बा ताम्सी गर्दाखेरि हामीले जुन कान्छे मान्छे त्यसमा पनि अब कान्छेमा पनि त्यो सुडी जवास्ते जिम्बा ताम्सी हजारौँ बुद्ध थम्चेर हामीले चढाउँदैछ भनेर हामीले ध्यानमा चढाउनु पर्ने हो अब मान्छेमा पनि हामीले जुन यो सारा संसारमा जतिहरू खुन खा खुन खाने मासु खाने यिनीहरू चाहिँ हामीले जिसु लाख लाख गरेर हामीले चढाउँदैछ भनेर यिनीहरूले सानो गाई सासो ठ लगाए ठ तँ रूपा लगाए रूपा पापा लगाए पाक्पा छेजी भनेर हामीले यहाँ चौलाइमा पर्छ नि त होइन तिमीलाई मासु गर्ने मासु मासु मन पऱ्यो भने मासु खानु हड्डी मन पऱ्यो भने हट्टी खानु छाला चाहिन्छ भने छाला ल्यानु भनेर चाहिँ अब स्या लगाए स्यासो ठ लगायो ठुङ रुपा लगायो रुपा मुठ पापा लगाए पाक्पा छेजी भनेर चाहिँ अन्त हामीले त्यो ढङ्गर गएको थिएन हो थिए हो त्यहीमा पनि हामीले यो सारिफ चाहिँ एक त सानो अहिले जस्तो नसम्झेर चाहिँ हाम्रो सारिफ चाहिँ यो भुइँमा खुट्टा टेकेर उर्किँदै उठ्दाखेरि चाहिँ टाउको चाहिँ माथि एकदम हिमा र धावामा झन्डै पुगिराखेको त्यस्तो खालको शरीर ठुलो सोच्ने तुम्ला तुम भने चाहिँ एकदम त्यसो र सोचेर चाहिँ त्यो जसो गरेर लाग लाग गरेर छ भनेर चाहिँ अन्त हामीले सिलुसाइहरू हो ठगी जान्छ हो त्यसरी चाहिँ हामीले ध्यानबाट त्यसरी चढाउनु पर्ने है त्यो चढाउनु भागमा चाहिँ तिनीहरू फेरि त्यो खाएर फेरि भोलि पनि त्यो पसिराखेर नासौँचेर चाहिँ तिनीहरूले त्यो खाएर सोकेको पातमा चाहिँ बुद्धिस्टमा चाहिँ स्वापा च्याचे बोछ्याङ जु सेङ कोलो चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्टमा छ बुद्धिस्ट र हिन्दूमा चाहिँ ढया त स्ला त दिजो खाङका मन्त्रहरू सब एउटै हो कि तर साम्पा च्याचे वा झ्याङ्जु सेन्जी कोलो चाहिँ उनीहरूकोमा छैन उनीहरूले क्याम्रो सेचेबाट चाहिँ अन्त छिबाट नाङ्बा भन्नु चाहिँ त्यहाँबाट छिनेर जान्छ अरक नाम त सबै हो किनभने हामीले गणेश हामीले मान्छ है हामीले महादेव हामीले मान्छ 다제 왕시 아미나 왜나? 어, 다 잠으로 세제 벌써 지내려 잔지기. 아미나 삼바 자체와 장주 생기 걸로 번에서 아무로 산제 샤제드 비디오 바운 붙다고 중고로 맞대. 삼바 자체 보시고지. 뭐 애글 번에 손제가 타이난다. होए म त्यस्तो दा त अबले सबै दिनै सम्झनु राख्यो है फ फे ति जे गरि सक्यो भने चाहिँ सबत्याचो छाजु सेन्जीको लोते हिजिमेनि राग्न वर्ष हाम्रो है त्यसले गर्दाखेरि छ्याङ्जु कि कोलो चाहिँ हिजी मिनी जसो गर्नु हुनुपर्छ छ्याङ्जु कि कलो चाहिँ कसरी हुनुपर्छ भनेदेखि अब तपाईँहरू काहीँ यहाँ यो मान्छे भन्ने ठाउँमा तपाईँलाई कुनै यो लु अहिले हाम्रो खान्डो खेज्यो गरेर अब अब यो के अरे तामाङ जातिको चाहिँ खान्डो खेज्यो गर्ने दसुर छ नि त है अब लास निकालिदिकन हामीले खान्डो खेजेङ गर्ने दोस्रो छ चेन गाडीमा बसेर हाम्रो खान्डो खेजेङ गर्ने दोस्रो छ हो त्यसमा छाङ्सु सेङ्गे कोलो के छ भने आफैले कि फ्लाक घमिया थाप्पे मिसे डरलाग्दो चेरिम झोरुम छैन भए पनि मैले आज यहाँ त्यो गर्ने चाहिँ यो सिम्बोको थेन्टाले यो मरेको मान्छेको यसले चाहिँ माता कोही छैन मैले यो अहिले त्यो गर्ने खिलाफ चाहिँ मैले जिन्दगीमा कुछ अलिकति धर्म गरेको छ भने चाहिँ है यो मरेको मान्छेले पाओस् भनेर त्यही माथि सोचेर त्यो गरेमा पनि हुन्छ सेन्दा टमेटो त कामया अब के अरे चेरुम झोरुम पनि बेसी नजाने भए पनि ढमर बजाउँदैछ पर्दैछ मनमा अरू केही नसम्झेर भए पनि अब तपाईँले धुर्सामा घाट्दैछ भने यो धुर्सामा छाती एउटा एउटा आत्मा फाटा राखेको हुन्छ छ है यिनीहरूको लागि यिनीहरूको लागि मैले यहाँ त्यो गरेर मैले यो त्योको छिल्लाप्या अन्त मैले जिन्दगीमा कुछ दिन मैले एउटा धार्मिक काम गरेको छ भने चाहिँ त्यो सबै चाहिँ यिनीहरूलाई पाएर चाहिँ यिनीहरूले झट्टै झट्टै एउटा राम्रो जुनी पाओस् भन्ने त्यही मात्रै सोचेर चाहिँ परिराख्यो भने त्यतिले पनि काम लाग्छ है हो त्यस्तो छ छ्याउचुसँग कोलाउँछ मेनी चाहिन्छ त्यो गरेर धामारू र काङ्ली सबै बादमा चाहिँ यो कुरा होइन कि मैले यो धाम धामारू ठिमु बसेर मेरो अलिकति नाम आउँछ कि मलाई अलिकति के पाउँछ कि भन्ने त्यो सोचे चाहिँ बन पुरा स्टप गरेर चाहिँ अब बसिसकेको बित्तिकै यिनीहरूले मैले एउटा के फ्यान थुक्सी गर्ने मैले एउटा जसो गर्ने मैले एउटा यिनीहरूले चाहिँ मद्दत गर्नु चाहिँ पाओस् मैले यो घाडेको बादमा चाहिँ यिनीहरूले जसो गर्ने एउटा तिनीहरू पाएर चाहिँ तिनीहरू झट्टै न झट्टै एउटा राम्रो बाटो पाओस् भनेर चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो माथि मनमा सोचेर परिरहेको भने हुन्छ कि है त्यो होइन कि त्यो नाची तिमी थुर्सामा अब त्यो गर्दैछ यो पासारीबाट भूत आउँछ कि अगाडिबाट भूत आउँछ कि भन्ने खालको चाहिँ सेन्ता खिची खानुपर्छ है हुन्छ বনুসে ভূত বনুসে ইটা আ ফেলে পানা রাখে গুজিজতে রাঙে সেম কে নাম তোদে পাপা सोचे सोचेमा चाहिँ त्यो बेकारको सोचे हुँदाखेरि यहाँ के फुट कि भन्ने खालको दाजु चाहिँ छ कि भन्दा भइहाल्छ त्यहाँ किनभने हामी राति हिँड्दाखेरि कोही ठुट्टाहरू छ भने त्यो टुटा हल्लिँदैछ के हो भने राम्रो सोच्यो भने साँच्ची त्यो हल्लेको जस्तो पनि देख्छ कि हो हो त्यस्तो खालको हो कि खास गरेर यो भूतको घर यो मेरो घर पनि त हुँदै हुँदैन कि नम्तो गयो सेमले गर्दाखेरि अन्त भूत हुनेहरू निस्किएर आउँछ हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पटक्कै सोच्नु भएन है अचानक सोचिहाल्यो भए पनि अब आ मान्छेको जुनी हो त चाहिँ मान्छे धेरै आउँछ सोचे अन्त त्यसलाई काट्नु सक्दैन अचानक लो पछाडि भूत आउँछ कि अगाडि के आउँछ कि भनेर सोचिरहेको भने अब मैले त अघिदेखि मेरो आत्मा त माथि ठुमा नाम थुकामा हालिसक्यो मेरो जिसो त सास हो पनि अघिदेखि भनिसक्यो रिङमा जिल्ला लेम्बा चाहिँ मारिङमा नाम्जी छुला सोल भनेर त्यहाँ छ नि त है अब रिङ भन्दाखेरि खिमी त अब टाढो जाने मान्छेले निलेर खानु हतार साइन पिसाएर खानु भने हाम्रो खानु खोजीमा निस्किन्छ नि त है हो त्यही गर्दा मैले त के गर्यो अब डर लाउने ठाउँ छैन मैले त उनीहरूलाई लेजो खा खो भन्नु भनिसक्यो मेरो आत्मा त माझी ठुमा नाउको थुक्कामा हालिसक्यो म माझी ठुमा नाम हो लो मलाई केही डर छैन भनेपछि सेन्ता चाहिँ खानु चाहिँ भने एकदम किन मैले गर्न सक्यो भने चाहिँ भूतको बासी आयो भने के भन्नु सक्दैन त्यहाँ यो मैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी हो हो सेम थाहा चेक हो त्यसरी हो चेक गरौँ त्यो त्यसै अब यो सर्टकटमा अलिअलि भनेको मात्रै यो लामो भनेपछि टाइम लाग्छ ल अब त्यस्तो इन्जिनियरमा जानुहोस् त है त्यही चाहिँ छ होइन तिमीहरूकोमा हो ओम 까마 다기나 홍페스 다 다기네 전에 칸도마 디오 암로 데비고 우스말레고 엄 수바와 슈데 사와다마 사바와 슈데 함 동바니드 쳐르스 다 수바와 슈데 사와다마 번스 액담 테야 사바 동바니드 쳐 수네다 동메 남레스 동바니 무슨 아무 수네테 비도 동메 남레 냠레 롱게 견고 넘버 제진 총송 냠도 신인 셈발라스 다 파일라 롱게 견고 하와 왜 롱게 견고 뭐 제진 총송 त्यो के अरे जतिवटा नराम्रोहरू चाहिँ हावा उराहरू लगिसक्यो अब त्यहाँ अलिक रोगहरू छ भने त्यो रामले आगो बाहिर चाहिँ त्यसले डरेर सब शुद्ध भइसक्यो है अब त्यहाँ कोही माचाङमा के छैन सफा त्यो त कमसुमले फेपा फरुजिएको चिन्छ त्यहाँदेखि त्यहाँ बेच्नु चाहिँ त्यहीँ दुख्नुपर्छ थाहा त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ अन्त गोसुम tāwa ekdāng rī yabu rāb tāwa rī ngō sum tē chūku lōngu chūku sungu tsēmbi kī tēne ngō sum kī tā ngā la yā āndā tōgu sungu mā tē mā tsē āndā kāpala āmru kāpala tsāndā o tē kā ā ā le ā hundakiri ā zheng uta suptu pohira zheng antaa ā ka pala shikāla nāṅ mā bāza kā pala zheng, ā zheng uta kā pala pohira zheng kā pala zheng chikār mo, bāyaro zheng ātlā shihito bito rāto thabta shirāñi nizhimi thabta shirāñi tsēmbiki kā शब्दसिराप हजुर हो नसा हो त्यो पाँच हुनुहुन्थ्यो नसा अनि त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले त्यो कपाला जुन भाँडो छ नि त्यो कपालाको भाँडोलाई चाहिँ हामीले अब बाहिरी बाहिरी चाहिँ उसको बर्नर सेतो छ भने भित्री चाहिँ रातो खालको अनि त्यो चाहिँ के को प्रतीक हो भनेर सम्झिने त भन्दाखेरि अनि प्रज्ञा र उपायको प्रतीक हो भनेर सम्झिनेले भन्नुहुन्छ दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला